Pink on monitoride turul võitnud paljude südameid minimalistlikku disaini ja head funktsionaalsust omavate ekraanidega. antud videos räägime nende uuest keskklassi kahekümne kaheksa tollisest 4K HDR monitorist koodnimega EL kakskümmend kaheksa seitsekümmend U iga monitori puhul on üks suurimaid ja olulisemaid elemente selle paneel, sest läbi tolle kuvatakse ju meieni pilti. põhiliselt eristatakse paneele kolmes tüübis IPS, VA ja TN IPS on kõige kallim ja aeglasem, kuid samas ka kõige täpsemate ja sügavamate värvidega. DN on kõige odavam ja kiirem, kuid halvima värvitäpsuse ja vaatenurkadega. VA-paneel jääb üldiselt nende kahe vahele. Penku EL kakskümmend kaheksa seitsekümmend U on kahekümne kaheksa tolline DN-paneel. paneeli reageerimisaeg on üks millisekund see tähendab, et monitori piksel on võimeline mustast valgeks muutuma null koma null null ühe sekundiga kasutuskogemuses väljendub see selles, et tehtud käsklused klaviatuuri või hiirega kanduvad vahetult üle ekraanil toimuvale. üldiselt on tegu kvaliteetse paneeliga, kuid TN ja HDR ei sobi oma vastuolulise tõttu kokku päris HDR-i jaoks on vajalik vähemalt tuhat nitti eredust, antud monitor saab pakkuda maksimaalselt kolmsada nitti seega pole tegemist päris HDR-iga, vaid nii-öelda pooliku versiooniga, kus tulemusi emuleeritakse. HDR-toe sisse ja välja lülitamiseks on paneelil olemas nupp ning kasutajakogemuse järgi saab öelda, et vahe on märgatav, eriti mängides. samuti on ekraani all üks lisa, valgussensor, mis suudab adapteerida paneeli värvi ümbritseva valgusega lihtsamalt jälgib monitor valguse ja värvi muutumist ning kohandab oma seaded vastavalt see on kasulik neile, kes teevad arvutiga palju tööd, ent soovivad oma silmi vähe väsitada. kes aga seda ei sooviks? kindlasti pole antud seade neile, kellele on oluline värvide õige kuvamine, näiteks pildi ja videotöö tegijatele Brightness Intelligence Plus tehnoloogia koos HDR-i võimalusega tekitavad väga mõnusa kasutuskogemuse lisaks on monitor varustatud low blue light tehnoloogiaga, mis eemaldab sinise valguse pikkuses nelisada kakskümmend kuni nelisada kaheksakümmend nanomeetrit, et vähendada silmade kahjustumist. samuti on monitoril flicker free tehnoloogia, mille tulemusel väsitab selle kasutamine vähem silmi. kastist välja võttes tunduvad monitori värvid ebaloomulikud. see tähendab, et esimese asjana tuleb seada sammud seadme menüüsse, mille kasutamine võib tunduda keeruline ja ebaloogiline, kuid ei midagi ületamatut täpseima värvi kuvamise tarvis tuleb muidugi appi võtta professionaalne kalibraator. meie testide tulemusel suutis monitor kuvada sRGB värviruumist üheksakümmend seitse protsenti, Adobe RGB värviruumist seitsekümmend seitse protsenti ning NTSC värviruumist seitsekümmend üks protsenti sellest on tavakasutajale rohkem kui küll, et nautida uusimaid mänge ning filme nii, nagu need tegijate poolt mõeldud. monitor toetab ka FreeSynci vahemikus nelikümmend kuni kuuskümmend hertsi see tähendab, et kui arvutis on AMD või värskema põlvkonna Nvidia kaart, on võimalik kasutada adaptiivset kaadrisünkroonimist, seda juhul, kui mäng jookseb vahemikus nelikümmend kuni kuuskümmend kaadrit sekundis. kui kaadrisagedus peaks neljakümnest alla kukkuma, kaob FreeSync tugi ära ning pilt hakkab rebenema selleks, et nautida 4K resolutsiooni pakutavat, peaks arvutis olema vähemalt Vega viiskümmend kuus, GTX tuhat kaheksakümmend või RTX kaks tuhat seitsekümmend graafikakaart EL kakskümmend kaheksa seitsekümmend U disain on, nagu ka paljude penkumonitoride puhul, mõnusalt minimalistlik. puudu on kõik ebavajalik ning säilitatud see, mis oluline. monitor seisab väga tugevalt laual ning ei ekraan ega jalg väljenda midagi, mis viitaks mitmeaastase kasutamise tulemusena tekkinud väsimusele mis aga hakkab kasutamist häirima, on peaaegu liikumatu paneel, mida saab vaid veidi kallutada. seega tuleb oma raamatuhunnikud valmis panna Õnneks on taga ka Vesa sada paigalduskoht, mis võimaldaks seadet näiteks monitori käele või seinale panna. räägime aga mängudest 4K resolutsioon võib müügiargumendina tunduda kõigile mänguritele ahvatlev, kuid tänu kuuekümne hertsisele kaadrisagedusele peaksid e-spordimänge nagu CSGO või Dota kaks armastavad inimesed antud monitorist eemale vaatama. kuid loole orienteeritud teosed nagu Red Dead Redemption kaks, Metro Exodus või God of War suudavad kõik selle monitori võlud esile tõsta ning koguni mängukogemust parandada kui on soov oma mängu ja meediatarbimine harjumuspärasest tuhat kaheksakümmend B või 2K resolutsioonist järgmisele tasemele viia ning hind on üks olulisemaid faktoreid, soovitame kindlasti Benku EL kakskümmend kaheksa seitsekümmend U monitori, sest sellise hinnasildiga paremat 4K ekraani on väga raske leida. tuleb aga meeles pidada, et HDR ei ole antud monitori põhiline tõmbenumber, pigem tasub arvesse võtta Benku teisi tehnoloogiaid nagu low blue light, flicker free ning suutlikkus adapteerida paneeli värvi ümbritseva valguse tarkusega. Need parandavad märgatavalt kasutajakogemust ning, mis isegi peamine, võimaldavad seda teha pikema aja vältel Penku EL kakskümmend kaheksa seitsekümmend U on saadaval arvutitargas hinnaga kolmsada kaksteist eurot